Para separar la cabeza del cuello, vamos a localizar la articulación atlanto-occipital. Y esta es la zona por donde hay que practicar el corte para la desarticulación de la cabeza. Cortamos. Y separamos la cabeza del cuello. Alternativas que existen a partir de este momento. Bien, terminar la operación cortando músculo, tejido subcutáneo y piel, o separar el cráneo de la piel manteniéndola intacta en este territorio. Los cortes de referencia son bilaterales y simétricos, que partiendo de los cóndilos del occipital van a reunirse en la línea media de la región frontal. Retiramos la pieza ósea y queda al descubierto el encéfalo. Se corta la dura madre por la línea media. de esta manera queda al descubierto el encéfalo. La extracción completa del encéfalo se finaliza desbridando la dura madre, introduciendo el dedo y extrayendo el encéfalo en conjunto. Retirada la musculatura del dorso, se practican laminectomías bilaterales que una vez retirada la pieza ósea van a dejar al descubierto la médula espinal.